عملنا الحواوشي بقى على الجريل اهوت على الطاسه على البوتاجاز باللحمه المفرومه جميل طالع جميل مقرمش اهو وطري من جوه شايفين اللحمه المفرومه اللي في قلبه مستويه شايفين اللحمه لحمه مستويه خالص اهي واللغه مقرمشه وطريه جميل وريحته طالعه جميله كفايه ان هو من البيت وحاجه نظيفه وجميله اتفضلوا بقى بالهنا والشفا ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير والسلام عليكم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ازيكم يا حبايبي عاملين ايه هنعمل مع بعض بقى النهارده الحواوشي المقادير بقى بتاع الحواوشي هتجيب نص كيلو لحمه مفرومه هجيب بصلتين كبار وابشرهم آه، بالمبشره او او او بالمطحنه وانعمهم قوي معايا طماطمايه وهطلع منها الميه اللي فيها او اخد اللحم بتاعها بس بلاش الميه اللي جوه البذر اللي في قلبها ومعايا قرن فلفل حامي وقرن فلفل اخضر بارد ومعلقه هرسه شط معايا شويه خضار بقدونس عندي بقى توابل ملح وفلفل وشويه آه، بابريكا وعندي السبع بهارات واللي ما عندوش سبع بهارات هيجيب كبابه شويه كبابه صيني وهيصحنهم ومعلقه آه، كركم ومعلقه كاري ومعلقه جنزبيل شويه توابل من الموجودين عندك ولو مش موجود اي توابل عندك حطيها تبقى بتخلي طعمه جميل هي التوابل كمان معايا العيش ويستحسن لو تجيب العيش يكون ايه مش مش احمر قوي يكون بارد شويه كله عيش الحواوشي يطلع يعني مش مستوي قوي ماشي نعمل بقى ايه النهارده نجيب بقى اللحمه بقى ونقلب كل المقادير على اللحمه بسم الله الرحمن الرحيم ننزل بقى بالبصل مبشور التوابل اهيت زي برضه الزبيب فلفل ملح وردة تدرو بتديله طعم اصلا جميل وعندي معلقه توم مفروم ده برضه مع البصل الخضار عليك بقدونس وفي برضو كيس بهارات آه، حواوشي جاهزه لو جبت كيس تحطي معلقه لو ما عندكيش البهارات دي موجوده عادي يعني كله شغالين <laughs> كله شغال فلفل بان مطحون اللي عايز بقى عايز يعني بيبقى حراق قوي يحط قرن فلفل حار يحط شطه برضو مطحونه جميل تخلي الرغيف طالع معاك بجميل خليه بقى اللحمه كويس قوي تعجنها كويس مع التوابل مع الحاجات اللي احنا حاطينها دي كويس قوي تقلبها كويس قوي مع اللحمه Thank you. ابتدي بقى تفتحي الرغيف بعد ما تقلبي اللحمه كويس دخلت التوابل كلها مع بعضها اهي مع البصل نبتدي بقى نفتح الرغيف اللحمة ساقعة معايا تقريبا هفتح الرغيف بقى اهو تجيب الرغيف وتفتحيه واخد بقى لحمة واديه بقى افردها في قلب కలుపుకున్నాం Thank you. سهلة وسريعة وانضف طبعا من اللي بنشتريه من بره ما نعرفش عاملين ايه لحمة ايه بره حاجة نظيفة وجميلة بس اهم حاجة تجيب العيش يكون مش مش مش احمر قوي منفتح شوية في اللون قولي له انا هعمله حواوشي او تنقيه بنت هتفتحي الرغيف اهو احنا فندق وتفرديه تفرديه عشان يبقى كله فيه حشو حاجه نظيفه ومعموله في البيت هتجربيها جربي وصفتي دي بقى تلاقيها جميله وطعمها جميل المهم يتم الرغيف كله يبقى ملل لحم ولو عايزه تعمليه في في الفرن تعمليه في الفرن عايزه تعمليه على الجريل على البوتاجاز اعملي على البوتاجاز عادي يعني اي لو الفرن مش بيتظبط معاك وبينشف اعمليه على البوتاجاز على الصاجة او على الطاسة التيفال اي حاجة ان الرغيف بقى زيت من على الوش من وش نجيب فرشة وندهنه زيت بعد ما نحشيه كده قبل ما نحطه على الجريل شوف الرغيف بقى محشي اللحمه اهي المفروض ده في قلب الرغيف كله اهي 골라. وسهل لو وجميله مش هتاخد معاك وقت خالص شايفين بقى الرغيف اهو واللحمه فيه كله في الرغيف كله هندهن بقى وش الرغيف زيت جيب الفرشه وهتدهن وش الرغيف زيت من ناحيتين شوفيه من ناحيتين تيجي على كل الرغيف حشتيه وتدهني زيت ولو عايزه تدهنيه زبده ادهنيه زبده بس الزيت اخف شويه الطاسه بقى على النار وادينا زيت هحط شويه هجيب طاسه على البوتاجاز دهيت وادهنها زيت او الجريل اللي بتدهنيه زيت استنى لما تسخن قوي بس هديله النار برده شويه عشان اللحمه تستوي بيه تضغطي برده من هنا بصي بقى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على تبتدي بقى تقلبيه يحمر من ناحيه تقلبيه الناحيه الثانيه بسم الله الرحمن الرحيم تضغطي عليه شويه كده جميله رائحه جميله جميله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله الله احنا لو في اي سوائل تنزل الله الريحه طالعه جميله الله الريحه طالعه جميله جميله مش شايفين الرغيف مقرمش وطري ازاي احلى حواوشي الله ريحه جميله شايفه الحواوشي بقى طالع جميل ازاي كده كده اللحمه استوت اهوت والرغيف استوى معايا واللون جميل ومستوي مقرمش وطاري من جوه واللحمه اللي فيه مستويه نحط كمان تاني بسم الله الرحمن الرحيم نعلي شويه النار واحنا اول ما نحط نعلي شويه النار وبعدين نهديها عشان اللحمه تستوي عشان اللحمه تستوي معاكي كويس تعلي في الاول وبعدين تقدم مشروع شايفين بقى طالع جميل ازاي متنسوش بقى تعملوا لايك وشير واللي بيشوف القناه اول مره يعمل اشتراك جميلة مشاهدي الضغط عليها كدهوت بتخرج السوائل اللي فيها بتساوي اللحمة بسرعة والرغيف بيبقى يعني حلو معاك طري إيه؟ ويبقى إيه؟ شايفة اللون جميل ازاي واللحمة بتستوي معاك كويس 对，你看，嗯。 بقى اللون اللحمه شايفين اللحمه مستويه جوه ازاي لحمه اللحمه في الرغيف مستويه تعرفي الناس تقعد تلاقي الرغيف معاكي بقرمش اهو مفيش السوائل اللي بتنزل خالص منه السوائل اللي فيه نشفت اهي دي الدهون اللي في اللحمه آه، بسم الله الرحمن الرحيم عملنا الحواوشي بقى على الجريل اهوت على الطاسه على البوتاجاز باللحمه المفرومه جميل طالع جميل مقرمش اهو وطري من جوه شايفين اللحمه المفرومه اللي في قلبه مستويه شايفين اللحمه اللحمه مستويه خالص اهي واللحمه مقرمشه وطريه جميل وريحته طالعه جميله كفايه ان هو من البيت وحاجه نظيفه وجميله اتفضلوا بقى بالهنا والشفا ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير والسلام عليكم